რეკლამის შემდეგ მაესტროს ფაქტორი კлау განაგზობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ინტერაქტივს რომელიც არის უნდა მიდიოდნენ თუ არა ხელოვანები პოლიტიკაში და თქვენ შეგიძლიათ დააფიქსიროთ თქვენი პოზიცია, თუმცა ახლა ამ თემაზე არ ვისაუბრებთ, მაგრამ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმრებს აუცილებლად დაუსვამთ კითხვას თუ რას ფიქრობენ იმაზე, რომ ხელოვანები მიდიან პოლიტიკაში. თბილისის მერიისთვის უკან დაბრუნებული ბიუჯეტი დავით ნარმანიას მიერ წარდგენილი თავარი საფინანსო დოკუმენტი დაიწუნეს საკრებულოს უმრავლესობის წევრებმაც, მათ შორის ძალიან ბევრი პრეტენზია გამოითქვეს სწორედ უმრავლესობის წევრებისგან და თედო კობახიძემ საუბრის დროს ახსენა, რომ იმედია იმპიჩმენტზე საუბრი საუბარი არ მოგვიწევსო. თამარ ცინცაბაძე გაერთიანებული დემოკრატები, ასევე ბექანაცვიშვილი ქართული ოცნება და ჩაგვერთობა ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი ბატონი დავით ზურაბიშვილი, მასთან საუბრით დავიწყებ გადაცემის მეორე ნაწილს. საგამო მშვიდობის ბატონ დავით, მადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. პირველ რიგში თქვენგან მაინტერესებს, თქვენ რა პრეტენზიები გაქვთ, პრეტენზიები გაქვთ დავით ნარმანიას მიერ წარმოქმნილ ბიუჯეტთან დაკავშირებით? რატომ დაუბრუნდა ის თბილისის მერიას კორექტირებისთვის? ნუ ჩვენ ჩვენი პრეტენზიები გვაქვს ყველა ფრაქციას ჰქონდა თავისი შენიშვნები ეს პრეტენზიები შენიშვნები რაზნაირად მოგროდა და ერთიანობაში უმრავლესობამ გადაწყვიტა რომ დაებრუნებინა ბიუჯეტი მერიისთვის რათა მათ უკეთ დამუშავებული წარმოადგინონ ეხლა აქ პრინციპში არ არის ახალი და ასეთივე პროცედურა იყო შაშა მაშინაც პირველ შემოტანილი ბიუჯეტი ასევე დაბრუნდა უკან იმიტომ რომ ასევე მეური შენიშნები იყო მათ შორის ჩვენი ფრაქციის მხრიდან სხვა ფრაქციების მხრიდანაც ეს არის სამუშაო პროცესი და ფიქრობ რომ სწორი პროცესია ასეა იმიტომ რომ ახლა ბიუჯეტზე მუშაობა მე ამ კაცია წარმოადგინა და ჩვენ საკრებულო სერვის მოვალეობა ამ შემთხვევაში რომ თუ რაღაცა იქ არ არის ისე როგორც მიგაჩნია რომ ქალაქისთვის უკეთესია შეიძლება შეიძლება წამოთქვა ახლა აქ არ არის არც ამე სასკანდალო საგვერებს ზურხეთავს აბსოლუტურად მუშა პროცესია და ვფიქრობ ასეც უნდა იყოს თუმცა ბატონ დავით э, ბოლო დროს э, გახშირებულია განცხადებები ქართული ოცნების წევრების მხრიდან გულისხმობს э, პარლამენტის დეპუტატებს რომლებიც ამბობენ რომ არ მოსწონთ თქვა დავით ნარმანიას მუშაობა იყო მათ შორის ხმაურიანი განცხადებების დაახლოებით ორი თვის წინ მე მახსოვს ზვიად კვაჭანტირაძის განცხადება ერთ-ერთი საკითხზე. მაინტერესებს რატომ თქვენ ახსენეთ რომ წინა წელსაც ვერ წარმოადგინა ხალხის მერიამ ბიუჯეტი და ისევ უკან დაუბრუნეთ, გახდა დაბრუნება უკან საჭირო. რატომ ვერ ვერ მუშაობს ამ შემთხვევაში მერია? ვერ აღიქვამენ დედაქალაქის მუნიციპალიტეტში ადეკვატურად სიტუაციას რა სჭირდება ხალხს? ახლა მე ასერტებას რომ კაც შეფასებებს მოერიდებოდი, ვიტყოდი, რომ მუნიციპალიტეტში მუშა პროცესია არის რაღაცები რაზე და თქვენ შენიშნები რა შორის ის რაზე და მაშინ ბატონიშვილი კვეჭადილაძე შენიშნოს გამოთქონდა მეც იმ ნუგნის აჟორიტარი დეპუტატი და მეც კონდა იმასთან შეჯვა სხვადასხვა მოვარდა ის საკითხი სწორედ მერიის საკრებულოსი და საზოგადოების ასე ვთქვათ ერთიანი რაღაც ძალისხმევის შედეგად უთიერ მოლაპარაკების შედეგად ის საკითხი მოვარდა და ისე გადაიჭრა რომ ყველა მხარე დარჩა მაღობით ასე რომ ეს პროცესია მიდის ეს პროცესია კონკრეტულად მერიის საკმეანობით ეხლა რაღაც იყო მოყფილი ვარ რაღაც იყო მოყფილი ვარ ასე რომ იმპიჩმენტის საკითხი დგეს და კატეგორიულად დგეს ასე საკითხი არ დგას არ განიხილება ეს საკითხი მეკითხე საერთოდ ჩვენ დარწმუნებული ვართ რომ ის შენიშნები რაც ჩვენ მივეცეთ ვერიას იქნება კათოლიციზმული და ბუნებრივია თუ იქნება ის შენიშნები კათოლიციზმული რაც საკრებულო ყველა ფრაქცია გააკეთა ბიუჯეტის მისამართით ის ბიუჯეტი იქნება დამტკიცებული ამ შენიშნების კათოლიციზმის შემდეგ ბატონო დავით, თქვენ კონკრეტულად რა შესწორებები გქონდათ, რა შენიშნები გქონდათ? რამდენიმე შენიშნა აქვს ჩვენ ფრაქციას ამ შემთხვევაში. ერთი შეიძლება ითქვას ისეთი თავი ზოგად მეთოდოლოგიური თუ შეიძლება ასე ითქვას, ზოგადი ტიპის შენიშნა აქვს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ კარგი იქნება თუ მეტი უფლებამოსილებები და მეტი თანხები გადავა გამგეობებზე, ანუ მოხდება უფრო მეტი დეცენტრალიზაცია ბიუჯეტის, იმიტომ რომ ეს დაგვანახა პრაქტიკამ, რომ გამგეობებმა პრაქტიკულად სრულად გვაქვს გააქტიურეს ინტერნეტის ათვისება, ისინი ახლოს არიან თავის უბნის უბანში მდგომ პრობლემებთან და ბუნებრივია ყველა მაჟორიტარი ამას დაადასტურებს, რომ უფრო სწრაფად და მაგისტრის პულსზე ხელი უფრო უდევს და მაგისტრებს უფრო გძნობენ აი იმ კონკრეტული უბნის. ამიტომ ბევრი რაღაც რაც აი უბნის საქმეს ეხება და რაც კონკრეტული ტერიტორიას ეხება, ალბათ ჯობია უფრო დეცენტრალიზებული იყოს და ეს გამოანთავისუფლებს და თვითონ მერიასაც უფრო სხვა საქმეებისკენ და უფრო ოპერატიულად მოხდებოდა, იმიტომ რომ საქმიანობა, იმიტომ რომ ერთ-ერთ ერთ-ერთი პრობლემა, მერიის მიერ პრეტენზიები რაც არის, არის სწორედ ეს ოპერატიულობის მომენტი, რომ სწრაფად მოხდეს რეაგირება. ნუ გარდა ამისა, იქნება კიდე კონკრეტული შენიშვნები, მაგალითად ის, რომ შენც მიგვაჩნია და სხვაც იზიარებენ კიდე ბევრი იზიარებს ამ შენიშვნას, რომ ეკოლოგიაზე არის მოკლებული თანხები, ფიქრობთ რომ ეკოლოგია მნიშვნელოვანი საკითხია და ამას თანხები უნდა იყოს უფრო მეტი. და თბილისის რანაც კარგი მომენტი და დაპირება იყო მილიონი ხე. ხო, ნუ გამწვანება კიდე ესეც საკითხია, მაგრამ მნიშვნელოვანი შემადგენელი ეკოლოგიისა. მე ვფიქრობ, რომ ეკოლოგიას მართლა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცე ჩვენ კონცეფცია, რომელიც შემუშავა იგივე სამსახურმა, მაგრამ გიორგობიანმა, რომელიც ახლა აღარ არის იქ სამსახურში, მაგრამ ის კონცეფცია, ვფიქრობ, საინტერესო კონცეფციაა და რაღაცა დამმართულებით უნდა ვიმოძრაო. ასე რომ ვფიქრობ, აქ რაღაცა გადასახედია ეს მომენტი. ხო, ნახოთ და როგორც იყვიან მერიას ჩვენ გადავიცეთ ჩვენი შენიშნები, მათ გადმოგწ ისინი გაითვალისწინებენ თუ არ გაითვალისწინებენ მაგრამ ეს ცნობილი გახდება მას შემდეგ, რაც შემოვა ეს ბიუჯეტი გასწორებული ვარიანტი. ну კიდევ გვაქვს ჩვენ შენიშნები ერთ-ერთი, რომ უფრო დეტალურად და უფრო კონცეპტუალურად შეიძლება ასე ითქვას, უფრო მიზნობრივად და ზუსტად და დეტალურად იყოს გაწერილი ეს ხარჯები, რაც არის აი ამ სამსახურებში, მერის სამსახურებში. ეს რაც ცოტა აკლდა შემოტანილ ბიუჯეტს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით რომ ეხავ ჩვენი თუ არის თუმცა სანამ დაგემშვიდობებით მე მინდა ხო ჩვენი ინტერაქტივის კითხვის შესახებ მას შემდეგ რაც ეს პატა ბურჭულაძე მოყვა დააკეთა განცხადება რომ ის აფუძნებს საქართველოს განვითარების ფონდს და ყველა ფიქრობს რომ სწორედ ეს ფონდი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში უკვე წარდგება პარტიის სახით თქვენი დამოკიდებულება როგორია ზოგადად ტენდენციის მიმართ რომ შესაძლოა ხელოვანები მიდიან პოლიტიკაში უნდა მიდიოდნენ თუ არა ახლა როგორ გითხრათ იცით პოლიტიკა არ არის ის საქმიანობა რის გულისთვისაც საჭირო რაღაცა სპეციფიური განათლება უმაღლესი განათლებაა საჭირო თუმცა ეს საჭირო სპეციფიურ უნარებს გარკვეულ უნარებს რომელიც უნდა კონდეს ადამიანს რაღაცა ისწავლება რაღაცა თანდაყოლილია ამ პროფესიაში და თუ ხელოვანს აქვს ეს თანდაყოლილი უნარი და შეუძლია ისწავლოს კიდე რაღაცეები ახლა ყოფილა ასეთ შემთხვევაში რეიგანი იყო მსახიობი და თქვა ასე დიდი მწერალი პერველი მწერალი მარიო ვარგასლიოსა ასევე პრეზიდენტობის არაერთხელ ქართული რეალობა როგორია ქართული რეალობაში ჩვენთან ყოფილა შეწყვარო თქვა თუ რომ წარმატებული წופილა რაღაც პოლიტიკაში გადასვლა და უმეტეს შემთხვევაში წარუმატებელია ხოლმე. როგორც წესი ეს წარუმატებელია, იმიტომ რომ ნუ ნაკლებად ის ადამიანები ვინც გდიან ხოლმე პოლიტიკაში, როგორც წესი ხელოვნების სფერო და საქართველოსში ძირითადად ეს ტენდენცია არის ხოლმე ჩვენთან, ნუ ნაკლებად ხოლმე ლიბუნარებს რაც პოლიტიკოს ჭირდება და ნაკლებად და ეს პოლიტიკური შედვა პროცესებია. ხა თორე თავისთავად როგორც გითხარი, ამაში არაფერი არ არის. მათ შორის ქართული ოცნების წევრებსაც გულისხმობ. მე კონკრეტ არვა კონკრეტებ, იმიტომ რომ არის არის წარმატებული შემთხვევები ხარები როგორც გითხარი და თუმცა უმეტეს შემთხვევაში ეხლა ჩვენ ნებისმიერი პროფესია რო ავიღოთ თქვა ფილოლოგი იქნება ეს თუ იქნებავთ იურისტი იქნება იქაც გარწმუნებთ უმეტეს შემთხვევაში იქნება წარუმატებელი და უფრო ცოტა შემთხვევაში იქნება წარუმატებელი ძალიან დიდი მადლობა საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი დავით ზურაბიშვილი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს და ახლა კი განვაგრძობ საუბარს უკვე სტუდიის სტუმრებთან კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ქართული ოცნება საკრებულოს დეპუტატი ბექა ნაცლიშვილი და გაერთიანებული დემოკრატების წევრი ხალბატონი თამარ ცინცაბაძე ხალბატონო თამარ მინდა თქვენ დავიწყოთ ამ შემთხვევაში მაინტერესებს თქვენი პრეტენზიები რა არის რამდენად არის ეს ბიუჯეტი ორიენტირებული იმ სოციალურ თქვა თუ ეკონომიკურ პრობლემებზე რომელიც არის დედაქალაქში და პასუხობს თუ არა თქვა იმ ინფრასტრუქტურულ გამოწვევებს მდებარეობს, რომელიც არის თბილისში, შესაძლებელია თუ არა, რომ ბევრი საკითხი თქვა 2016 წლის განმავლობაში თუ სწორად დაიხარჯება თანხები იყოს მოგვარებული და არის თუ არა ეს გათვალისწინებული. მადლობთ მოწვევისათვის მივესალმები ჩვენს მაყურებელს ბიუჯეტში როგორც ბატონმა დავითმა აღნიშნა საერთოდ ის რომ ბიუჯეტი შემოვიდა განვიხილე და ჩვენ სულ ყოველას გქონდა ჩვენ ჩვენი შენიშნები ამაში ტრაგიკული არაფერი არ არის მთავარი არის ის რომ ეს შენიშნები კარგად გაანალიზდეს უკვე მერიაში მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილებები და აისახოს ცვლილების სახით ბიუჯეტში რომ საბოლოო ბიუჯეტი წარმოდგენილი იქნეს ისეთი სახით რომელიც რომელიც უფრო მეც იკეთეს მოუტას ჩვენ ქალაქს და რაც უფრო მნიშვნელოვანი არის რომ შემდგომ უკვე აი ეს გეგმა რაც იქნება გაწერილი ბიუჯეტში მე ამის შესრულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენ დავინახეთ რომ 2015 წლის ბიუჯეტს ჩვენი გადმოსახედიდან ქონდა ბევრი ხარვეზი უკვე საბოლოოდ რომელიც მივიღეთ იმასაც რაღაცებს ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვეთანხმებოდით მაგრამ ის ბიუჯეტი რომელიც დაიდო ის მაინც უნდა შესრულებულიყო კარგად და აი თვითონ უმრავლესობა თქვენ ახსენეთ ხო დეპუტატებსაც რო ქონდა შენიშნები მერიასთან აი ხალხსაც აქვს ძალიან ბევრი შენიშნა და თუ კარგად შესრულდებოდა ამდენი შენიშნა უკვე აღარ იქნებოდა ეხლა რაც შეეხება 2016 წლის ბიუჯეტს გაერთიანებულ დემოკრატებსაც ქონდა შენიშნები ამ ბიუჯეტთან დაკავშირებით მოდით დავიწყოთ იქიდან რაზე აქვს ჩვენს მოსახლეობას ძირითადად მოთხოვნილება აი ბოლო დროს ჩატარებული გამ გამოკვლევებიდან გამოიკვეთა ის, რომ ჩვენს მოსახლეობას ძალიან აწუხებს ძალიან ძიმე ეკოლოგიური მდგომარეობა ჩვენს დედაქალაქში, ხო? და აი, როდესაც ეს არის საწუხარი ჩვენი მოსახლეობისა და ამის ფონზე შენ ახალ ბიუჯეტში ეკოლოგიას გამწვანებას თანხებს აკლებ, არ ამგონია, რომ ეს იყოს სწორი ნაბიჯი. ეხლა მთელი 2015 წლის განმავლობაში შესაძლებელია აი ეს რომ თანხები შეამცირეს განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ 2015 წლის განმავლობაში ვერ მოხდა თანხების ათვისება იმ თანხების რაც გამოყოფილი იყო აი ამ მიმართულებით ორჯერ მოხდა სეკვესტრი რატომ ვერ მოხდა აი იმიტომ რომ სწორედ არისო დაგეგმილი და ვერ შეასრულეს ამუშაო თორე განაპრობლემები არ არის ეკოლოგიის კუთხით ჩვენს დედაქალაქში ძალიან ბევრი პრობლემა და აი ამიტომ უნდა გადააფასდეს ის თუ როგორ მუშაობდა შესაბამისი სტრუქტურა და მე გაგიმეორებ კითხოს რომელიც დავიწერა ბიშს დავუსვით ფიქრობთ რომ მე არა ადეკვატური ამ შემთხვევაში შეფასებებში იცით რა არაადეკვატური არის შეფასებებში მიმდინარე პროცესების შეფასებებში იმიტომ რომ როდესაც არის პრეტენზია როდესაც არის მოსახლეობაში უკმაყოფილება აუცილებლად უნდა გაანალიზო ეს და ადეკვატური რეაგირება უნდა მოხდეს რომ ეს უკმაყოფილება იქნეს აღმოფხვლილი რა არ მოგწონთ მე არის არაადეკვატური ხალხის მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი არის უკმაყოფილო თბილისის მერიის მუშაობით. დაუძრობიშული ახსენებდა არაოპერატიულად э, ასრულებენ თავის მოვალეობებს. თქვენ რა არ მოგწონთ? რატომ ფიქრობთ, რომ ეს ბიუჯეტი არ არის ამისაგან? რა ადეკვატური ნამდვილად ვერ ვიწყობი, იმიტომ რომ ძირითადი მიმართულებები თუ გავაანალიზებთ, თქვა პრიორიტეტებს, ძირითადი მიმართულებები არის კათოლიციზმი, უბრალოდ რიგი მიმართულებები ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდოდა რომ აა ესე იგი უფრო მეტი თანხები ყოფილიყო მიმართული და შესაბამისად ეს ასე არ მოხდა. ნუ აქ არ არის რაღაც კოლოსალური თანხების ლაპარაკი, უბრალოდ არის იმ პრობლემებზე ლაპარაკი, რომლებიც 2016 წელს შეიძლებოდა უფრო მეტად აღმოფხვრილიყო და თქვათ ამ ბიუჯეტით შეიძლება იმდენად არ აღმოიფხვრას, როგორც ჩვენ თქვათ დაკრებულოს უმრავლესობის დეპუტატებს ეს გვინდა. ანუ ნაწილი შეიძლება მაგალითად თუ არის გამაგრებითი სამუშაოები, გამაგრებით სამუშაოებს რაც შეეხება ვთქვათ იგივე корпуსების გამაგრებას, მრავალფართულიანი სახლების გამაგრებას, ბიუჯეტი არ იყო იმდენი თანხა, რამდენიც ჩვენ მიგვაჩნდა, რომ სწორი იქნებოდა რომ მიმართულიყო ამ მიმართულებაში, როდესაც ხდებოდა ბიუჯეტის შედგენა. მინიმუმ საკრებულოს უმრავლესობასთან არ ქონიათ თბილისის მერიას. თქვენ არიყავით, თქვა დეპუტატები ჩართული პროცესში, თქვა როგორ სად უნდა დაიხარჯოს თანხები? რა არის პრიორიტეტი? თქვენ ასე უბრალოდ მაჟორიტარი დეპუტატი ან მაჟორიტარი დეპუტატები თქო დაარკვეს რა არის თქვენი უბნის პრობლემა? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს იყო თუმცა რატო ვერ მოხდა მაშინ თქო ეს ეს პროცესი როგორ მიმდინარეობს? ანუ მე აბსოლუტურად რეგლამენტი არის დაცული თუ ახლა ამაზე მეკითხები წმინდა იურიდიულ საკითხზე თუ ესეთ პოლიტიკურ საკითხზე მე მაინტერესებს პოლიტიკურ საკითხს რატო ვერ მიიღო საბოლოო დოკუმენტმა საერთოდ არ გამختارიყო პრობლემა ჩვენ გვაქვს ძალიან ინტენსიური ურთიერთობა თბილისის მერიასთან შესაბამისად ნუ ახლა ესეთი რაღაცა შეხვედრა არ მომხდარა ბიუჯეტის დაგეგმის წინ, რა თქმა უნდა, უშუალოდ რომელიც ამ ბიუჯეტის დაგეგმას ეხებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ გქონდა, რა თქვია, მოლოდინი იმისა, რომ ის რეკომენდაციები, რომელსაც ჩვენ აი ერთ წლის განმავლობაში ვაკეთებდით იმ შენიშნებს და ასე შემდეგ, იქნებოდა გათვალისწინებული, იქნა მეტნაკლებად გათვალისწინებული, მაგრამ საბოლოო ჯამში, როდესაც შემოვიდა უკვე ბიუჯეტის პროექტი, ამ შემთხვევაში ჩვენ დაგვჭა ნაკლოვანების განცდა და აქედან გამომდინარე მოხდა ის, რაც მოხდა, რომ შესაბამისად ბიუჯეტი დაუბრუნდა ისე. მერი მიერ და ისინი იმედია გაითვალისწინებენ ყოველას მაქსიმალურად გაითვალისწინებენ ყოველ შენიშვნას გამომდინარე კიდევ ამ შემთხვევაში მე არ ვამბობ იმას რომ თქვა მარტო ქართული ოცნების უმრავლესობის შენიშვნები გაითვალისწინო რატომ არ უნდა გაითვალისწინონ მაგალითად ქალბატონი თამარის პარტიის შენიშნების და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს არ არის ეს საკითხები, რომელიც სოფხვედელობრივ დავას ეხება, რომ თქვა სად მემარჯვენე, მემარცხენე და ასე შემდეგ, ეს არის რეალური ხელშესახები უშუალოდ აა საკითხები, რომლებიც ყოველდღიურ ისეთ დოკუმენტებში რეაგირება, რომელიც მინიმუმ უმრავლესობისთვის იქნება მისაღები? ანუ დარწმუნებული ხართ რომ მოხდება ისეთი დოკუმენტის შეფშობა ყოველ შემთხვევაში დარწმუნებული და იმედი გვაქვს რომ ეს ესე იქნება ну ამას ყარნახოს ჩვეულებრივი ურთიერთობის ლოგიკა რაც ჩვენ გაგვაჩნია თქვა თბილისის მერიასთან გაბატონ თავად მაინტერესებს პროცესი, რომელიც მიდის, ვთქვა, თბილისში მიმდინარეობს გზების დაგება. ეხლა რამდენიმე მონაკვეთზე ვნახე, რომ ვთქვა, ნოემბრის პირველ რიცხვში დაიწყო გზების დაგება. ჯერ აყრა მიმდინარეობს. ჯერ აყრა ზოგადია. რამდენად ნორმალურად მიგაჩნიათ ეს პროცესი, ეს კითხვა უცილობად მექნება ბექანას სულთანას, რომ ზამთარში, როდესაც ვთქვა, არის ტემპერატურა დაბალი, აი ასეთ სიტუაციაში ამ დროს, როდესაც სატრანსპორტო ნაკადები არის დიდი, ხდება საგზაო სამუშაოების ჩატარება დედაქალაქში. რით არის ეს განპირობებული? აი ეს არის ზუსტად არასწორი დაგეგმა საქმის და ან გამოიწვია შედეგად ის რომ გზები არის აყრილი უკვე რამდენიმე კვირა და ზოგიერთ შემთხვევაში თვეზე უფრო მეტი პერიოდის განმავლობაში და ამიტომ მოუწია უკვე ასეთმა აცივებამ და ასეთმა ცივმა პერიოდმა და მივიღეთ შედეგად ის რაც მივიღეთ აყრილი გზები საცობები რომელიც ისედაც იყო ჩვენი ქალაქისათვის დამახასიათებელი რაც კიდევ უფრო გაღრმავდა და მე მგონი უკვე თბილისში აღარც ერთ-ერთი რაიონი აღარ არის, სადაც საცობი არ არის, არამხოლოდ ცენტრალური რაიონები, არამედ უკვე გარეუბნებშიც ასეთი სიტუაცია არის. აი ზუსტად ეს არის, რომ არ იქნა სწორად დაგეგმილი სამუშაო. ეხა შე უმრავლესობა და მერია თავს იცით რითი იმართლებს, რომ სამუშაო მათ მიერ კი არ არის დაგეგმილი, არამედ იმ კერძო კომპანიების მიერ, რომლებმაც მოიგეს ეს არის ტენდერში მითითებული სამუშაოების ჩატარების ვადები. როდესაც შენ ატარებ ტენდერს, ხშირ შემთხვევაში ეს იყო ჯერ ერთი ერთ პირთან მოლაპარაკების გზით გაფორმებული ხელშეკრულება, რასაც ჩვენ ძალიან ხშირად ვაკრიტიკებდით ამას. და მეორეც, როდესაც ატარებ ტენდერს და დებ უკვე ხელშეკრულებას, იქ ყველაფერი უნდა იყოს ასახული ისე, რომ საბოლოოდ ასეთი გაჭიანურებული პროცესი არ მოხდეს. ამ შემთხვევაში ან სამართლებრივი პასუხისმგებლობა არავის არ გადადის, ან თქვათ უმრავლესობის შიდა შიდა თქვა რაღაც დახურულ ფორმატში თუ მაინც ყოფილა შეხვედრები რომ ამაზე ყოფილიყოს ვინმეს არა რა თქმა უნდა ყოფილა სამართლებრივი პასუხისგებლობა რა თქმა უნდა არ გადადის ერთადერთი სამართლებრივი პასუხისგებლობა ჩვეულებრივად სამართლებრივი არ ნიშნავს არქვია ამას ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობა ეკისრება იმ იმ მხარეს, რომელმაც დაარღვია ხელშეკრულება და ამ შემთხვევაში აა პასუხისგებლობა ეკისრება თქვა კონტრაქტორს, მაგრამ ახლა პირდაპირ გითხრათ, მე არა ვარ თქვა ამის მომხრე რო თქვა მთელი პასუხისგებლობა კი ეს ეკისრება კონტრაქტით, მაგრამ მომავლისთვის მაინც გავითვალისწინეთ, რომ აი ეს საჭიროება არ დადგეს ამის მომხრე ვარ უპირველეს ყოვლისა, რომ ვინმეს უბრალოდ პასუხისგებლობა დაეკისროს და დაჯარიმდეს და შესაბამისად დაურჩეს შეუსრულებელი სამუშაოს გარეშე. აქ ერთი მთავარი აა ესე იგი ამას რეფორმას ვერ დავრქვი, იმიტომ რომ მასშტაბის არ არის, მაგრამ სვლილებებია საჭირო განსაკუთრებით იმ თამაშის პირობებში და იმ თამაშის წესებში, რომლითაც ხელმძღვანელობს ამ შემთხვევაში ესე იგი ორივე მხარე, როგორც შემწყიდველი ორგანიზაცია, ისე შემსრულებელი ორგანიზაცია, ჩვენ უნდა ჩამოვყალიბდეთ, ესე იგი იმ შემწყიდელ ორგანიზაციას, შემწყიდულ კი არა, შემსრულებელ ორგანიზაციათან ერთად გარკვეულ თამაშის წესებზე, რომლებიც ჰარმონიულს გახდი და ურთიერთობას რაც შეეხება უპირველეს ყოვლისა იმას, რომ პრინციპში კარგი იქნებოდა რომ ესე იგი შეგვექმნა ისეთი ჩარჩო, რომ ჩარჩოს მიხედვით ესე იგი მონაწილეობას მიიღებდნენ ძირითადად ის კომპანიები, რომლებსაც არა მარტო გამოცდილება აქვთ მაგალითად აი ეს დიდი მასშტაბის სამუშაოების შესრულებით, არამედ ყურადღება მიექცეოდა მაგალითად არიან თუ არა აღჭურვილი მაგალითად იმ მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით, რომლებიც ამ გარკვეული სამუშაოს შესრულებას უზრუნველყოფდა და ასე შემდეგ. სადაც ეს კომპანიები, რომლებიც არიან ყველა ქვეყნის ერთ არ მახსოვს უბრალოდ, მე მგონი თუ ერთები new construction იყო ასეთი კომპანია თუ არ მეშლება, რომელსაც ძალიან ბევრი დისკვა კვალიფიკაცია ქონდა, რეგიონებში ვერცერთი ტენდერი ვერ ქონდა მოგებული და მხოლოდ თბილისში იგებდა ტენდერებს. როგორ უნდა რა არის ასეთი იმიტომ მე მგონი ერთმანეთს ხა რაღაცა განსხვავებული დიდი არ მაგას არ ვამბობთ, მაგრამ მაგას გეუბნება. რატომ არ იქნება? თამაში სწორედ. თუ ამბობთ რომ ეს საჭიროა, რატომ არ გეკეთებათ რა? მე იმედი მაქვს და და ვიცი აქ ამაზე იყოს საუბარი რა თქმა უნდა უმრავლესობის ფარგლებში რომ ამ თამაშის წესებზე ჩამოყალიბდება ესე იგი შემსყიდველი ორგანიზაცია, ამ შემთხვევაში მერია, იგივე მისი გამგეობები და ასე შემდეგ და შესაბამისად უფრო ჰარმონიულად განხორციელდება ეს პროცესი, იმიტომ რომ ხა ერთია რომ ვიღაცას ვაჯარიმებთ, თქვათ ამ ჯარიმით შეიძლება ბიუჯეტი იზრდება, მაგრამ შეუსრულებელი სამუშაოს გამო საბოლოო ჯამში ესე იგი ეს არ არის თქვათ დამაწყნარებელი მოქალაქისთვის, რომელიც პრინციპში შეუძლებელი სამუშაოს გამო იმ სერვისის გარეშე შეება, რაც უნდა მიიღო მას. მე მაგაში გეთანხმები, რა თქმა უნდა და დარწმუნებულია რომ გადაიხედება ეს თამაშის წესები და ეს არ უნდა იქნას გადახედილი მხოლოდ რაღაცა ესეთ იმპერატიული პოზიციიდან ხო აი ჩვენ გადავხედეთ ეს ეს უნდა მოხდეს თქვათ იმ შემსრულებელ კომპანიებთან ერთად კარგი იქნებოდა ხო ჩვენ რომ განვითარებული ესეთ ადეკვატურად განვითარებული ამ პროცესებისთვის აა ესე იგი ბაზარი გქონდეს ამის იქნებოდა ასოციაციები იქნებოდა ლიცენზიები ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს ყველა რეგულაცია გვიკარნახებდა თუ რა პირობებში ჩატარებულიყო თქვა ეს შეზღუდოთ მაგრამ საწუხაროდ ეს არ არის და ამის ტენდენციები სხვადასხვა უმრავლესობის წარმოდგენა რომ არის პრობლემები ტენდერებთან დაკავშირებით არის საკითხები რომლებიც არის მოსაპარებელი მაინტერესო არასწორად ეს ინტერპრეტაცია შეიძლება ინტერპრეტაცია მიხდეს ინტერპრეტაცია თუმცა თქვენ თვითონ დავასრულებთ ხო ბატონო ბევრი გვაქვს ანუ ტენდერებთან პრობლემა არის ერთი პრობლემა თქვა ტენდერი შეიძლება გავმიჯნოთ ხო ტენდერებთან დაკავშირებული ერთი პრობლემაა რომ ვიღაცა ტენდერს ვიღაცას უპირატესობას ანიჭებს ამის ფაქტი საბედნიეროდ არ ქონია და ამ ესეთი შემთხვევა არ ქონია, რაც არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ეს არის სამართლიანი და უსამართლოდ არავინ არ მოქცეულა, რაც თქვა მე პირდაპირ გეტყვიდა ეს ყველასთვის ნობელი წინა ხელისუფლებას ახასიათებდა, მაგრამ იყო თქვა აი ესეთი ტექნიკური საკითხები, რომლებიც საბოლოო ჯამში შესრულებას ხელს უშლიდნენ. აი ეს მინდა კომარის ეს პრობლემა. პრობლემა არის. დიახ, ამაზე საუბრობდი, არსებობს პრობლემები, რომელზეც საუბრობენ უმრავლესობის წევრებიც. მაინტერესებს თქვენი პროგნოზი როგორია? შესაძლებელია თუ არა დადგეს დავით ნარმანიას იმპიჩმენტის საკითხი? ძალიან მაღალია ამის ალბათობა. აი რა მინდა იცით რო ვთქვა რომ აი ის რამაც წარმოშვა ხარბესი და რის გამო საბოლოოდ დაზარალდა ჩვენი ქალაქის მოქალაქეები დაზარალდნენ ამას არ ჭირდებოდა ამდენი დრო აი ბატონ ბექას აქვს იმისი იმედი რომ ეს ნელ-ნელა აუცილებლად დაალაგდება მაგრამ წელიწადზე უფრო მეტი დრო იყო და როდესაც უკვე პირველივე არასწორი ნაბიჯების დროს მივეცით ჩვენ შენიშნა მე არ ვიცი ეხლა უმრავლესობა ამბობდა თუ არა და აძლევდა თუ არა ამ შენიშნას მაგრამ ჩვენ ამას ვამბობდით, მაშინვე უნდა მომხდარიყო რეაგირება, მაშინვე უნდა დაწყებულიყო ამ პროცესის გამოსწორება და მაშინ ეს არ რაესმის ბიუჯეტის მუხლებოს. ხო, საერთოდ ეს, ну, ამ დავით ნარმანიას ამ განმარტებაზე საერთოდ ძალიან ძიმე სასაუბრო თემა არის, იმიტომ რომ ყველაზე უფრო მეტად ასეთმა განმარტებებმა თვითონ მას მიაყენა ზიანი. ეხლა რაც შეეხება იმპიჩმენტს, იცით რაში არის საქმე? საერთოდ ცხოვრებაში არასდროს არაფერი გამო ფიზიკური ცული არ არის. მე რასაც მინდა ხაზი გაუსვა იმას რომ ესე არ უნდა წარმოვიდგინოთ რომ მხოლოდ ერთი ქალაქის მერი არის პასუხისმგებელი ყველა იმ შეუსრულებელ ყველა იმ არ გაკეთებულ საქმეზე რომელიც დღეს ესე აწუხებს ჩვენს დედაქალაქს არა ამაზე პასუხისმგებელი არის მთლიანად აღმასრულებელი მთლიანად წარმომადგენლობითი ორგანო მუნიციპალიტეტისა მისი უმრავლესობა და მაინტერესებს თქვენი პასუხი ხალხო თანამ როგორ ფიქრობთ, უნდა მიდიოდნენ თუ არა ხელოვანები პოლიტიკაში? ჩვენი ინტერაქტივის კითხვა არის ეს. მოკლედ რომ გითხრათ ჩვენ ის რა ხელოვანის და ნებისმიერი სხვა პროფესიის ადამიანი რა თქმა უნდა შესაძლებელია რომ წავიდეს პოლიტიკაში უბრალოდ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩემთვის არის ძალიან მტკივნეული და მართალი გითხრათ წარმოდგენა მიჭირს რომ საოპერო ხელოვნებამ დაკარგოს ესეთი დიდი ადამიანი როგორიც არის პაატა ბურჯულაძე მოკლედ გაგვიპასუხოთ თქვენ ჩვენს ინტერაქტივით. ან ხალხობრივი თამარისგან ცოტა გამიგვირდა პრინციპში ხა შეერო პასუხისგებლობას გვაკისებს შეიძლება პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან მისთვის მომგებიანი იყოს ეს მაგრამ ხალხობრივი თამარი როგორც ხედავთ პრინციპში არ მუშაობს ჩვენ ცუდად და რაღაცა იგნორირებას არ ვახდენთ პრობლემებს და ეს ნახეთ თქვენ დღესაც და რა ვიცი მამის შანსი მოკლედ შეიძლება რა შეიძლებას გაურბიხართ ბე არა არ გაურბიხართ მაგრამ გვაკისრებთ უფრო იცით რა ეს არა მე არ გაკისრებთ ეს უკვე დაკისრებულია სამუშაოზე და ასე შემდეგ როდესაც გვეუბნებით, ნუ მესმის, მაგრამ პოლიტიკური მიზანშეწონილიდან გამომდინარე არ უნდა მითხრათ. კარგი, ეხლა რა შეეხება თვითონ ინტერაქტივის კითხვას. მე ალბათონ თამას ამის დავეთანხმები, რო ყოფილიყო რიგითი თქვა, იგივე საოპერო მომღერალი ან ასე შემდეგ პრინციპში ეს არ იქნებოდა თქვა. აა დასაფიქრებელი ამ შემთხვევაში, რადგან ამ ხელა მასშტაბების თქვა საოპერო მომღერალია, ცოტა ჩემთვის უცნაურია შესაბამისად და უბრალოდ თუ წარუმატებელი იქნა მისი გადაწყვეტილება ეს, მე მგონი თვითონ მას ძალიან დააზიანებს და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, რა ვიცი, ამ ნაბიჯს პრინციპში უფრო ფრთხილად შევხედავდი პატა ბუჭულადის გადმოსახედიდან, მაგრამ რაც შეეხება ზოგადად ხელოვანების პოლიტიკაში წასვლას, პოლიტიკა არ არის ეს პროფესია. აქ მიდიან ადამიანები, რომლებსაც განცდა იმისა, რომ მათ შეუძლიათ ადამიანთა სურვილები წარმოადგინონ და შესაბამისად ამ ადამიანების ინტერესების შედეგად განახორციელონ საქმიანობა აქ პროფესია. ძალიან დიდი მადლობა თბილისის საკრებულოს წევრები, ქართული ეცნობიდან დეკანაც ვიშვილი და გაერთიანებული დემოკრატებიდან თამარ ცინცაბაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები თუ როგორ განვითარდება მოვლენები თბილისის ბიუჯეტის ირგვლივ და დაამტკიცებს ახასიათებს თუ არა მას უკვე ხელმეორედ გადაგზავნის შემდეგ ხალხ თბილისის საკრებულოს უმრავლესობა ამას ჩვენ გავიგებთ უახლოვეს მომავალში და ნახოთ შედგება თუ არა თანამშრომლობა ამჯერად თბილისის საკრებულოს უმრავლესობასა და ქალაქის მერს შორის რომელსაც დაუწუნეს პირველად თავარი საფინანსო დოკუმენტი 2016 წლის. მე რეკლამის შემდეგ და უკვე სხვა სტუმართან ერთად, ნინო ხადაგიძე ჟვანიასთან ერთად, დაგიბრუნდებით არ გადართოთ რამდენიმე წუთში საკმაოდ საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ.